frančiem, citi ģīps no čela skaņām, bet vēl citi no elektriskās ģitāras skaņām. Esam dubuļos gandrīz 300 km prom no Rīgas pie Jāņa Kuzminska, un mēs te ģīpsim no elektriskās ģitāras skaņām. Mēs ejam tieši caur mežu, un mežs ir vieta, no kurienes arī īstenībā nāk ģitāra, vai ne? Ir Jā, ideja? tieši tā. Un tad vai koku? Jā. Kādu koku taisa elektriskās ģitāras? Konkrēti es visvairāk izmantoju kļavu, melnauksni, osi, ozolu un globu. Tie ir vispopulārākie koki. Kas man ir? Kļava un priede. Šitā ir viena no manām pašām pirmajām taisītām ģitārām. Šitā ir trešā ģitāra. Par to viņa ir tāda diezgan brutāla. Un šitais bija vēl tas eh, pašizaugsmes eh, sākums. Meklējuma ceļš. Jā, jā, jā. <laughs> dubuļos ienāk prātā ražot elektriskās gitāras? Mēs atrodamies kaut kādā 205 metru virs jūras līmeņa. Es jau saku, vismaz par 200 metriem augstāk nekā rīdzinieki esam pie kosmosa tuvāk. Cik sen nodarbojies ar gitāru izgatavošanu? Pašu pirmo es esmu uzsācis taisīt kaut kādi 25, 24 gadi atpakaļ. Pirmā gitāra līdz skanēšanai netika. Un ar ko viņi satikās ar ugunskura? Ja gandrīz veselu gadu ar viņu noņēmos, es viņu mēģināju tur uztaisīt, un kad tu pats mācies savām kļūdām, kaut kādā brīdī tu tomēr sāc saprast, ka tu esi tik daudz kļūdu pielaidis līdz tam brīdim, ka daudz vienkāršāk ir paņemt jaunu pagali un uzsākt visu no jauna. Mm. Tu pats spēlē arī? Jā. Tieši ar to es arī sāku, ka mani pasauca vienā grupiņā, tad, kad es biju iemācījies pirmos trīs akordus uz gičas akustiskās, es domāju, ka visas tagad, nu, ka visas esmu meistars. <laughs> Jā, es esmu dzīvē visu sasniedzis, un e, domāju, ja man būs elektriskā ģitāra, tad es skanēšu nu, vismaz kā grupas Skorpions, tajā laikot man favorīta grupa bija. Un tad man tur no vienas e, vecās ģitāras atdeva tur kolkas, domāju, kas paņēma, baļķi noņēma lieko uztaisīja, un te viss tu līdz būs super. Super. Cik daudz laika aizņem tādas dienas ģitāras izgatavošana? Nu, principā kaut kādi nu, trīs nedēļas līdz mēnesim tā aiziet. Tas ir tie, tas mehāniskais darbs. Biežāk uzdotais jautājums ir e, vispār, vai elektriskajai ģitārai ir kaut kāda jēga kokam. Še padaudz pa katru aptuveni pa vidu, dro, droši stiprāk. Super! Ļoti atšķirīgi. Ja man prasa, ko ieteikt, es e, visu laiku apstājos priekš korpusa uz melnālušņiem par to, ka melnālušnis neko nemaina tajā skaņā savā, viņš dod to skaņu tādu patiesu. Ja vajag zemāka skanējuma ģitāru, teiksim, kādu metālu tur spēlēt, tad osis ir ļoti piemērots par to, ka osis, osis metālistiem. Jā, osis dod tādu zemāku skaņu. Ko mēs darām tālāk? Tālāk mēs ķeramies pie koku apstrādes. Mm-hmm. Tā ir. Lai viņš nenobīdās, parasti piespiežot šito klāt. Vot skaties pēc šitiem cipariem, nevis uz četrjautu. Pastāsti par tām ģitārām, eh, ar kurām tu visvairāk lepojies. Es visvairāk lepojos ar tām ģitārām, kuras kaut kur spēlē, kaut kur skan. Vienalga, vai tā ir eh, baigi atpazīstama grupa vai mazāk atpazīstama. Skyforgers spēlē, jā? Spēlē, jā. Spēlē, jā. Oranžās brīvdienas Kaspars Čaksts tur spēlē uz eh, manas ģitāras, eh, kur tā ģitāra kopā ar elektromandalīnu vienā korpusā. Mhm. Un eh, tagad viņam arī priekš viņa solo projekta top šitā septiņstīgu ģitāra. Un visvairāk man patīk, ka tu ģitāru izgatavo ar mīlestību, viņa tev atpakaļ dāvā skaņu to smuko. Un, tu, ja, ja dari ar mīlestību, tad nevar būt nekas švaks. mūzika. Ģitāru muzeja, ģitāru e, muzejs tāds veidojas. Mēs tikko tik ilgi runājām par visām koku detaļām, bet redzes, te ir pilnīgs, es nezinu, kā sauc ģitāra traktorista sapnis. <laughs> nu šitā ģitāra ir uztaisīta speciāli mūsu grupas videoklipam e, dziesmai Traktoru pavēlnieks. À, nu jā, tālu, tad... Zāde ripa. Platina. Nu, platinas visi atpazīst, jā, mašīnas aizmugurēja bremžu loki, pāris atslēgas, daži skrūgrieznīši un sveces. Mūsu meitas jaunākās ģitāra, izgatavoja viņai uz trīs gadiem. Tas ir ģitāra veidīgais instruments, kā slaidu ģitāru. Ā, tas ir tas! Klāt, es gribu pastiprināt skaņu.